Alors, bienvenue à la conférence Boxer. Oui, prenez place là, parce que là, il faut commencer à bouger. Hein. Donc, euh, il faut se lever et bouger, enlevez vos manteaux bientôt. Cette soirée est organisée pour par l'association Programme indépendant de recherche, le PIR, en coproduction avec Fonderie Kugler et avec le soutien de la ville de Genève. Moi, euh, je suis Alessandro, je suis le vice-président du PIR, Et euh, je suis précaire euh, de la recherche euh, et chômage. En fait, euh, oui, c'est comme ça. Il faut savoir que plus de 80% des universités... Chaque fois que je dis que je suis chômeur, ça arrive ça. <laughs> C'est comme ça. Euh, plus de 80% des universitaires euh, en Suisse sont précaires. Je ne sais pas si vous le savez. Et beaucoup d'autres ne sont même pas précaires, ils sont un chômage ou à l'hospice et commencent à abandonner la recherche totalement. Le pire réunit ces chercheuses et ces chercheurs pour s'opposer au système de pouvoir qui produit la précarité, la discrimination et malheureusement la violence. Nous sommes là pour, droits, pour les droits des chercheurs, pour des conditions de vie meilleures et pour la liberté de la recherche. La pire est née parce qu'en fait, non avancée et nous voulons réagir et nous voulons vivre sur plan. Mais euh, pourquoi la boxe, justement <laughs> C'est la question, pourquoi la boxe ben, euh, La noble art de la boxe, euh, les boxeurs ont beaucoup en commun avec la recherche et les chercheurs. Je ne sais pas si vous le savez, mais là, je vais vous dire. La boxe fait appel au corps et à l'esprit, au physique et au mental. Deux éléments qui ne sont par ailleurs euh, jamais séparés. La boxe nous rappelle qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Bien, la recherche est faite par des personnes avec des corps euh, et des esprits. Et les personnes qui font la recherche euh, ne sont pas des esprits rationnels, désincarnés, qui habitent dans un univers très longtemps. la recherche a ses corps, en fait. Et ses corps demandent à vivre. Bon, les systèmes qu'on pourrait résumer avec le mot capitalisme, mais au centre le profit et la production. Les institutions de la recherche suivent le modèle du capitalisme qui exploite les corps et les esprits des chercheurs. Ces modèles poussent à la, discrimination, créent de l'incertitude dans notre vie, comme les articles parus récemment dans la presse en témoignent, si vous avez suivi. Le capitalisme utilise nos corps et nos esprits. Il sépare ce qui n'a jamais été séparé, en fait. Le capitalisme sépare comme travailleur du corps et travailleur de l'esprit. Et le modèle du chercheur et du travailleur, en fait, à jeter à la poubelle après avoir exploité, crée de la très fort et ravage nos vies, en fait. Bon, ce système est en train de détruire la recherche en elle-même et avec elle, notre liberté. Car c'est la liberté de nous tous qui a en jeu si vous lisez le journaux récemment, c'est vraiment comme ça. Hein. Mais, mais, il y a <laughs> Dans l'esprit de chaque athlète, dans le corps de chaque chercheur, dans chacun d'entre nous, il y a de la force, il y a un long entraînement, il y a une jeunesse puissante qui ne se résigne pas et qui n'a pas d'âge en fait, qui n'accepte pas la défaite, qui ne lâche pas. Dans l'élan de toutes ces personnes, il y a une effrayante beauté qui ne veut pas se soumettre. Si on veut sauvegarder cet esprit et ce corps, cette forme de vie, il faut faire tous les efforts possibles pour résister. Aujourd'hui, nous célébrons cet esprit, ce corps, cette jeunesse, cette force, cet élan qui refuse toutes les formes d'oppression. Mais bon, autant les chercheurs que les boxeurs ont des histoires de combats. Ils vivent les combats quotidiennement. Nous avons des parcours de combattants et des blessures, en fait, un peu partout. Hein. Nous sommes pris au milieu de ces combats, nous, les femmes et les hommes, nous les migrants et les gens d'ici, nous qui restons encore debout après tous ces coups, hein, nous qui nous relevons encore et encore après tous ces knockouts, oui, ça arrive, on prend des coups, on prend des coups encore plus fort, en fait. Mais on se relève et on est toujours debout, vous rien, Ça bien. Car nous savons en fait que sur le long terme, il n'y a pas de défaite. Ça, on le sait. Au milieu de ce combat, qui est notre vie, nous tirons des enseignements de la pratique de la boxe. C'est comme ça. Chaque fois qu'on monte sur le ring, on risque la vie, nous a dit euh, Yohan Kongolo. Moi, j'ai pensé, ah oui, memento mori. Sois prêt à mourir, c'est-à-dire, sois prêt à être libre. Débarrasse-toi de la peur, sois libre. La boxe nous apprend à être libre, en fait. La recherche et la boxe sont des entraînements à la liberté. Être boxeur, être chercheur, qu'est-ce que ça veut dire, en fait Ça veut dire s'entraîner à être libre. Le premier point du manifeste de notre association invite à être libre. C'est à la liberté, on trouve, à la liberté, et encore une fois, en fait, à la liberté que nous consacrons nos esprits et nos corps. C'est à la vie, à la volonté de vivre, de défendre les plus faibles, mettre fin à la violence que nous voyons et que nous vivons chaque jour, la discrimination contre les migrants, par exemple, contre les milieux défavorisés, oui, bien sûr. La violence contre nous, contre ceux qui ont des idées différentes, contre nos accents étrangers, comme vous pouvez bien entendre, <laughs> contre nos corps tout différents. Toute cette violence, nous y allons mettre en terre. Et nous allons le faire de manière radicale et immédiate, tous ensemble. Merci.